Precisamos da sua ajuda para proteger a internet. Blogueiros estão sendo perseguidos. Ativistas tratados como terroristas. No Brasil, o Congresso está prestes a aprovar o projeto da Lei Azeredo, que vai acabar com a privacidade na internet e criminalizar atividades online cotidianas. Todos os nossos movimentos serão vigiados e poderão ser usados contra nós. Compartilhar músicas será crime. Nós temos uma resposta. O caminho da verdade. É este o significado da palavra Satyagraha, que deu nome à operação da Polícia Federal, que investigou o maior escândalo de corrupção que o Brasil já presenciou. satyagrahaleaks.org Compartilhe esta mensagem. Somos o Anônimos. Somos uma legião. Não perdoamos. Não esquecemos. Espere por nós. Junte-se a nós. Por uma internet livre.